Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Love Freak y como lo acaban de ver, este es un nuevo tráiler o una nueva ah, digamos animación eh, referente a Overwatch, pero en este caso va más referente a el juego de Blizzard que combina todos los universos de los juegos que tienen, llamado Heroes of the Storm, Héroes de la Tormenta. Y acaban de, lanzar un nuevo, un nueva animación que incluye a Genji, uno de los personajes de Overwatch, los cuales es uno de mis grandes favoritos porque creo que es uno de los que tiene las historias más interesantes entre todos los personajes. Así que vamos a checarla directamente porque estoy realmente emocionado por esta, esta historia. Vamos directo a ello. Blizzard como siempre tiene esas, esas animaciones tan bellas. Y la voz de Genji es bastante wow. Ese es el... Hanamura y está totalmente destruida. Fuck. Ok, Blizzard tienes que hacer esto un mapa oficial. Con Hanamura a mitad de... Oh, ese es... Es, es Diablo. Creo que así se llama. Fuck. Genji... Esto es completamente Ninja Gaiden. Es un maldito ninja robot que está asesinando demonios. Es Ninja Gaiden. Oh. Ok, ¿qué tan fuerte es Genji? Oh. On my journey, I have learned another lesson. You do not yes! Fuck yeah! <laughs> it's so fucking badass. simplemente está montando en diva. Oh, fuck, es muy corto. Heroes of the Storm. Ok, fue muy muy corto. Y al parecer, bueno, de hecho creo que, bueno, no pueden verlo porque yo estoy aquí. Pero hay un evento actualmente en Heroes of the Storm para desbloquear el, el skin de Genji. No había visto el, la animación que hicieron para hacer referente a, a, a, este, a este evento. Pero hay dos cosas que quiero recalcar aquí. Una es qué tan fuerte es Kenji físicamente. Porque soportó un golpe directo con solamente su espada. Creo que es... Y definitivamente esto es, esto es una escena de Ninja Gaiden. Justo ahí. El maldito Vara soporta un golpe directo con solo su espada. Y sin ningún problema. No solamente eso, hay otra escena. Aquí esa es la escena que les comento. Hay un un demonio gigante lanza fuego. Es un maldito demonio completamente. Su mano, Genji es del tamaño de su mano y sí, lo tiene como un muñeco en su mano. Y lo único que hace Genji es mirarlo a los ojos y decirle, sí, aquí estoy, fuck you. Y Diva, no esperaba que fuera, que Diva estuviera ahí. Fuck. Esto realmente es... <laughs> Esa escena en general, la agilidad de Genji. Aunque no creo que los Shuriken realmente hagan algo contra <laughs> Diablo. Pero esa escena en general. Genji simplemente está ahí mirándolo diciendo. Ven por mí. Come at me, bro. Es. Fuck. Es por eso que quisiera una, versión animada de, Overwatch. Porque hay tantos momentos tan épicos como este. Holy fuck. <laughs> bueno, creo que habrán notado que soy un gran fanático de Overwatch. Me encanta el juego me encantan las, las, digamos, series animadas o historias animadas, no sé cómo llamarlos. Ah, me encantan, definitivamente los adoro. Y en especial porque Blizzard pone tanta atención en los pequeños detalles que, simplemente no puedes evitar estar emocionado por cada una de, estas historias. Ah, actualmente, bueno, juego mucho Overwatch realmente. Y aunque al principio no se sentía como un juego completo, están poco a poco progresando, están puliéndolo cada vez más. Y es de resaltar cómo Blizzard eh, pone tanta atención en su, en su público y en esos pequeños detalles que hacen mejor el juego. Definitivamente es uno de esos equipos que crean un juego y lo mantienen vivo por años y años y años. Es algo de destacar de, de una compañía como Blizzard. Por otra parte, sigo creyendo que, a pesar de que yo soy un, un Reinhardt main, y, amo a Reinhardt definitivamente, un saludo a todos esos caballeros de brillante armadura que, sabrán ese sentimiento que es aplastar a tus enemigos con el único martillo en el juego. Pero definitivamente creo que Genji tiene una de las historias más interesantes en todo Overwatch junto con Tracer. Genji para mí es una de las historias o uno de los personajes más con la historia más interesante que pudieran explotar si hacen uno de estos, de estos cortos animados. Pero bueno chicos, este, este video se me está yendo un poco de las manos. Así que díganme en los comentarios qué, les pareció este tráiler. Si díganme que, si están jugando Overwatch actualmente o están cumpliendo con los desafíos de Hero of the Storm. Y bueno, yo los estaré viendo en la siguiente. Soy Luis el Lobo Freak y nos vemos el próximo video. Muchísimas gracias por ver. No olviden suscribirse si, si así lo desean y yo se los agradeceré muchísimo. Vamos a la, siguiente chicos. Soy Luis Freak. Bye bye.